ассалаумағалейкум саламатсыздар ма қазақ елі құрметті депутаттар бұл жолғы датым сіздерге құрметті депутаттар сіздерге не үшін депутатский городок салынып жатыр және де не үшін сіздердің үйлеріңіз миллион теңге не себепті сіздер ана жолы бітпеген қаланың шетіндегі сондай ә, ауыз суы жоқ водовозбен апарып сатып алып отырып ішіп отқан жерлерге және де отбасы деңгейі төмен жандар тұратын жерде мүгедек жандар тұратын жерде тұрмайсыздар не себепті сіздер қарапайым халық сияқты магнумда продуктіде нанда очередьте тұрмайсыздар неге біз сол жерде сіздерді көре алмаймыз неге сіздер халықпен солай араласып жүрмейсіздер одан кейін неге біз киген үш мың теңгенің ә, жаңағы футболкасын киіп неге бес мың теңгенің шалбарын киіп жүрмейсіздер сіздер де трико киіп жүрмейсіздер бізбен қатары мүмкін сол кезде біздің сіздерге деген құрметіміз болар ма еді сіздер тұрбат сол сондай райондарда тұрсаңыз сол жерге ауыз суын кіргізіп берер едіңіз сол жолмен күніге жүргендіктен сіздер жолын жөндер едіңіз сол микрорайонның хал ахуалын не қылатын еді кедей микрорайондардың хал ахуалын сіздер көтерер едіңіздер міне сол кезде бір депутат деп сіздерге қарап айту керек еді және де сол мұқтаж отбасы мүгедек жандар тұрған жердегі сіздер соларды күніге өз көздеріңізбен көріп жүргенде көріп жүрген, жүргеннен кейін өздеріңіз тәубелеріңізде жүретін едіңіздер ұмытпас едіңіздер не үшін жаңағы депутаттық мандатты алдыңыздар не үшін э, кімге халыққа жаңа қызмет қылып жатқандарыңызды ешқашан ұмытпас едіңіздер және де сіздердің кабинеттеріңізге барған кезде мысалы бізде нұр отан ғой сол нұр отаннан іздеп барамыз депутаттарды алдарыңызға барған кезде мүлдем кіре алмаймыз ғой кіру деген өте қиын мысалы мен әшейін өз қара басымнан мысал келтірейін бізде нұр отанда өзі қанша депутат барын білмеймін шымкентте бірақ бірақ депутат қана менің алдымнан шықты ол депутаттың аты жөні бегайдар мұсаұлы төлегенов ол кісі мені көрсе қазір таниды мен ол кісіге бірінші рет бардым 2019 жылы ол кісі асығыспын асығыспын деді мен айтып барған уәжімді ол тыңдағанда жоқ әйтеуір әр жерінен бір да жарайды шешімін тауып береміз мен қағазға жазып келген едім осының бәрін дегеннен барып өткізіп кетіңіз деді содан әлі жауап жоқ мен оның ә, сол кездегі киген қымбат киіміне қарап костюм шалбарына қарап аң таң боп бір сондай жаман ойда қалдым е дедім өзім үстіндегі киіміме қарадым оның үстіндегі киіміне аяқ киіміне қарадым сонымен ол көзіне де ілмейтінін ол тіпті мен адам орнына көрмей тұрғанына да менің көзім жетті одан кейін бір жыл өткеннен кейін де бардық ол депутатқа біз бес алты ана болып өтірік болса өзі айтсын ол кезде де уақытым жоқ уақытым жоқ деді уақыт бөлді бізге сөйтіп қызметшілерін шақырды мыналардың вопростарын жазып алыңдар деді өзінің қол астындағыларын сөйтіп не үшін мен сендердің тірліктеріңмен айналысуым керек деп біздің көзімізше соларды сөкті негізі біздің көзімізше оның сөгуге хақысы жоқ біз кеткеннен кейін сөгу керек еді бір солардың өзін адам көрмей біздің алдымызда соншама айғайлап оларға одан кейін киген киімдеріңізді мысалға мен бір костюм шалбарын депутаттың киген қымбат егер маған салса мен екі ай азып қыламын егер сол тұратын көшелерімізді жөндететін болса екі көше жөнделеді солардың ақшасына екі көше жөнделеді киімінің ақшасына одан кейін мен мына бір депутат ханым бар не то орысша не то қазақша сөйлейді мен сол депутат ханымды түсінбеймін ә, оның аты жөні қарақусова гүлжан деген мен ә, мен көзқарас ә, тіл керек бірақ бірінші класстан қашан ол әлі ә, ә, жақсырақ ә, тексеру керек неге десеңіз әр кішкентай бала бір бала жақсы ә, сол ә, жақсарады а бір бала өкінішке орай тек қана орысша айтамын ну нет интернетте солай жүр ғой мен но вот что вот это. что вот қараңғы э, қазақ тілі білмей ол менікі кінәлім емес Сағат мен қазір сен деп сізге обращение жасаймын ешқандай ол, ол сөзінен біріне көрмеңіз ағаттық мен мына, мына сөзіңнен кейін сенің гүлжан қарақұсова мен мүлдем саған деген бір құрметім даже не только бір депутат ретінде адам ретінде мен саған деген құрметім нөл болды сен өз есің дұрыс па сен қай жағыңмен ойланып айттың мына сөзді біз қарттар үйін салдырып жатырмыз э, жастар бөлек тұрсын қарттар бөлек тұрсын деп сен қай өмір сүріп жатсың сен қай қай мемлекетте өмір сүріп жатсың сен біздің қазақстанда өмір сүріп жатсың ғой сен не өз алдыңа мемлекет ашып жатсың ба не қарттар қария үйін, қарттар үйінде тұрсын қариялар деп ал жастар өздерімен өздері тұрсын деп сен жастардан сұрап көрдің ба кіммен тұрғысы келеді қалай тұрғысы келеді жарайды бар шығар ішінде жастар сондай қарттар үйіне өткізіп жатқан бірақ ол сөз емес қой біз бәріміз сондай ойдамыз барып апарып өткізіп тастаймыз деп әке шешемізді ата енемізді ол не тәрбие ол ол э, не үлгі ол сол салып қарттар үйіне, сол қарттар үйіне егер салынып және салынсын дегенге қол қойып берген егер депутаттар болатын болса солардың бәрін жинап ал да өзің тұра бер сол жерге барып не деген сұмдық ол осы сөзіңнен кейін мен вообще сені адам санатына есептемеймін ше қалай ел басқарып отыр сондай топас депутаттар мен түсінбеймін бір топас депутат қалай сөйтіп сен қалай аузың бар солай айтуға қарттар үйін салып жатырмыз қарттар үйін саламыз жастар бөлек тұрсын қарттар бөлек тұрсын не себепті э, жаңағы қариялардың кесірінен не ажырасу көп болып жатыр деп е ол жастардың өзінің санасына байланысты ешқандай қария жаман сөз айтпайды өзіміздің ұлтқа өзіміздің қазақтың тәрбиесіне мен жауап беремін ешқандай қария кісі жаман нәрсе айтпайды сол сен сияқты алжыған ба или басқа планетадан келген бір қария болмаса ол нормальный әңгіме айтады ол сен сияқты нәрсе айтпайды ең қатты бір ашуым келгені мен сол пенсионерлердің жасын неге елу үш жас қылмайсыңдар мен соны айта кетейінші елу үш жас қылу керек пенсионерлердің жасын ана жүр медиктер көздері жөнді көрмейді басқа стационардағы жас медсестраларды әкеліп мына адамның тамырына түсіп берші деп көздері көрмейді уже алпыс үш жас деп қойған е ол әйел адамның туатыны бар басқасы бар үйінің тірлігі бар әйел адам қартаяды ғой сендер өздерің бір кнопканы басып қоясыңдар да отыра бересіңдер өздерің үшін ол сендердің бас пайдаларыңа 63 жас сендерге қолайлы қарапайым жұртқа мынандай қарапайым неғып жүргендерге ол қарапайым жұмыспен айналысып жүргендерге күн күнделікті ау 24 сағат 12 сағат 8 сағаттан ауыр жұмыс істеп жүрген әйелдерге ол қол емес ол сендер тоқтатыңдар мынандай үкімдерді шығара беруге сендер үйреніп қалғансыңдар ауырдың астымен жеңілдің үстімен жүруге кішкене ойланып былай үкім шығарсаңдаршы осыны айтып кетейін дедім сол егер халықтың арасында тұрсаңдар сендер көрер едіңдер білер едіңдер бізді түсінер едіңдер осы уақытқа дейін президенттің алдында сөйлеген бір депутатты көрмедік қой осылай егер құрметті депутаттар егер ұяттарың болса әсіресе мына қарақусова бар ғой сен әсіресе саған айтам депутаттық мандатыңды өткіз да сен кете сал тура сен сияқты қарттар үйін сап беретін жаңаға ата ана мен баланы бөлетін ортасына от салатын ондай депутаттың керегі жоқ кері тәрбие беретін осы қазақтың несіне жатқан жас ұрпағына сөйтіңдер анау қырық екі мың бес жүз теңгелерің бар ма өздерің беріп жатқан мақұлдаған құптаған соған өздерің күн көре беріңдер неужели қырық екі мың бес жүз теңге береміз біз халқымызға деп жатқан кезде бір депутат айта алмады әй не болады ол қырық екі мың бес жүз теңге деп біреуің айта алмадыңдар ма біреуің духың жетпеді ма сонда әсіресе қарақұсова қарттар үйін салып жастарды өзі өз алдына өмір сүрсін қарттарды өз өмір өз алдына өмір сүрсін деуге сен миың жетеді дағы анау қырық екі мың бес жүз теңге кімге жетеді дегенге сен ана миың жетпей ма сол қарттар үйіне барыңдар өздерің тұрыңдар әсіресе қарақұсова сен гүлжан бар сол жаққа барып тұр ана қырық екі мың бес жүз теңгеңді алып ал алпыс үш жасқа дейін істейсің ба білмеймін қанша жасыңа істейтініңді баршы сол жерге барып отыр пенсияңа шыққан кезде қате жүйе қисық жүйе ағал жағал күйе күйе